Hola chicos, ¿qué pasa? Quiero hablar exclusivamente para una cosa que pasar el rato para este tema y por supuesto estoy hablando completamente de los bolos. It's everyone's friend, it's Tyler. It's everyone's friend, it's Tyler. Estaba jugando un solo juego de bolos para participar en este juego y por supuesto estaba participando en este juego porque todo el mundo sabemos que las mujeres son basuras en deportes y es por eso que quería jugar este juego en frente de mucha compañía. Dentro del oficio habría un montón de videojuegos con máquinas, hasta el puto Batman ya sabemos que Batman es un símbolo, es monstruoso, que significa que quiere comer cualquier cosa en su camino, Bueno, es la misma cosa para mí. Estoy comiendo cualquier persona en mi camino para tener esta victoria en frente de millones de personas. Bueno, no es tan ah, delicioso, ¿no? ¡A huevo! ¡A huevo! Sí, sí puede, sí, sí puede, sí, sí puede, sí, sí puede, sí, sí puede, sí, sí puede. no puede ser, no puede ser, martito. Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el no cambiaría por nada, Porque los amigos negros son una excepción Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler